Ella me dice que no le di mi ánimo Y yo sí que se lo dice a mi modo Tú me dices, eres bien mono Nací en el año del draft de Randy Moss Viking Baby, tú y yo no nos rendimos Y tu amigo creo que es un killer Tengo a Cupido en el talón de Aquiles Se la pasan hablando de sus billes No saben lo que es pagar un alquiler Ella me dice, me why you so cool Ella me dice, me amo tus moves Y yo le digo, amor, tú estás más rica que un amor No necesito amor, ni mucho menos tus excusas Y tus En una ciudad virtual No puedo ni cantar mi estado actual Dice que quiere que vaya para allá actual Pero obviamente a su ciudad de verdad Donde la ciudad ni muy daña Si se suicida no reaparecerá No tengo reparo, paro los dos Nunca le paro, solo sé ganar Mira mi hijo, solo gozar Siempre que la toco me dice mozar ¿Y qué sabias son esas palabras? Nuestras carreteras se separan Debería estar pensando Que no es para tanto Pero tome tanto Que ya no sé ni pensar Debería pensando que no es pa' tanto, pero tú me tanto que yo no sé ni pensar. Debería estar pensando que no es pa' tanto, pero ya tú me tanto que yo no sé ni pensar. Debería estar pensando que no es pa' tanto, pero tú me tanto que yo no sé ni pensar. Ella me dice que no le di mi ánimo y yo sí que se lo di, a mi amor. me dices oh, baby, tú yo no, nos rende amor. Uh-huh. Oh, no, no nos rende amor. Pero hoy nos rendimos.